あらナーベラルお疲れのようね当然でしょうゆり姉様モモンさいえアインズ様にお仕えするのですものひとときも気は抜けませんそれわかるアインズ様と一緒嬉しいけど怖いそうなのよシズでもアインズ様のご命令のたびに この胸に湧き上がるはいおしゃべりはそれまでにしてプレアデス月例報告会およびお茶会を始めますゆり姉様ルプーが欠席ですよエントマルプスレギナが人間の村に行っていて欠席なのは見ればわかるあなたの発言は時間の無駄よあら創リ者きちんと な報告会でしょ二人ともそこまでエントマお茶菓子を用意してはーい僕いえ私副長ユリ・アルファが議題進行を務めます今回の報告は主に3件私とナーベラル はい私の方は冒険者ギルドを通じての貴族の依頼で人間2人と共に旅をしました途中でギガントバジリスクの討伐をもちろんアインズ様と共にアインズ様と共に何それ羨ましいナーベラル自慢してるギガントバジリスクを倒した アインズ様のご活躍ナーベラルもういいわ私の方はシズと共に第1回ナザリック地下大墳墓スキスキアインズ様守護者記念大オークションのオークショニアを務めたわうんオークションやったしかしひどい名前つけたのは確実にあの方ね悪い方ではないんだけど ナーベラルとユリ姉様それにシズも、うん、アインズ様のご直命羨ましいあソリュシャンその腕ちょうだい人間って右利きが多いでしょだから右腕の肉付きがいい男が多い 私が飛んだ。私専用飲み物の中に入った。あ、ごめんなさい。罰としてあなたが飲む。あれ一杯で何千キロカロリー詳しくは知らないけど、体を動かす男が一日何も食べなくても良くなるくらい飲む。 <laughs> ゆり姉様エントマ 食べ物を無駄にはしない。美味しいけど。で、3つ目の報告はソリシャン。セバス様と共に王国で情報収集中ね。はい。大きな問題はなく、経過は順調です。でもやっぱり、肉は柔らかい若い女の方がいいわ。それも、生きたままの方が。 食べ方なら肉の柔らかさなんて関係ないでしょ <laughs> 飲み終わったみたいねちなみにチョコバナナストロベリーと味は豊富生きたまま取り込むあの感覚がいいのよアインズ様がお許しにならない以上さまざまな手段で情報を聞き出した後の男で我慢しなさいせめて生きたままにしていただけないかお願いしてもらえない 賛成うん考えておくわ。